ये ना लास्ट में ये कहते हैं कि वाले चलो यार पीएचए किसी पार्क में तो दस्तानों के बगैर तो वहाँ पे अलाउ करते हैं कौन सा नया पार्क आएगा इधर अजीब सी बात यार गरीब लोग यहाँ पर लूट रहे हो आप तो। तो कोरोना के नाम से यहाँ पे कारोबार तो चलो मास्क ठीक है मास्क सबको अलाउ हो पहनना चाहिए ग्लव्स किधर जा रहे हैं चाय की चुस्कियां लेते हुए सोचों में गुम होने का अलग ही मजा है लेकिन ये सोचें कभी आपको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देती हैं तो कभी आपको पागल खैर एक तवील अरसा गुजरने के बाद सोचो में सोचते हुए मैंने अपने छः बाय चार फुट के जेल नुमा खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि क्यों ना बाहर निकलकर कुदरत के कुछ निजारों से लुत्फ उठाया जाए तो जल्दी से वक्त न ज़ाया करते हुए मैं अपनी खुद की बनाई हुई सोचों के महल वाले बंद दरवाजे से बाहर निकला और ऐसे उठा के जैसे मैं झंडे उखाड़ने जा रहा हूँ अच्छा यार चलो पैसे पूरे हुए हैं चलो निकलो चल मेरा बच्चा निकल चल मजाक था भाई मजाक तो ये है मेरी मर्सिडीज जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ क्योंकि इसमें four stroke air cool 72 CC engine 82 KG weight 135 millimetre ground clearance kick start fuel capacity 9 litre के साथ मैं कहीं भी जा सकता हूँ वक्त ज़ाय के बगैर मुझे निकलना होगा रास्ते में मैंने अपने दोस्त को उठाया और एटीएम से कुछ कैश कलेक्ट किया कैश कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़े मंजिल की तरफ जाते हुए मैं इस सफ़र में इतना गुम था कि मैं अपनी सोचों और रोज़मर्रा के कामों को कहीं संदूक में बंद करके आया था सिर्फ और सिर्फ कुछ पल की खुशी ढूंढने के लिए कुदरत भी कैसी अजीब चीज़ है सामने तो है लेकिन ढूंढने वाली आंख उसको देख सकती है अब दो ही चीज़ें थी कुदरत और मेरी रूह just walk by. from my soul. आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए जो कि था लाहौर फोर्ट जो ही हम लोगों ने बाइक पार की तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग मास्क और ग्लव्स बेच रहे हैं खैर हमारे पास तो मास्क पहले से ही मौजूद थे तो हम लोगों ने सोचा कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोग इंटर ही हो रहे थे कि गार्ड ने हम लोगों को रोक दिया गार्ड ने हम लोगों से कहा कि आप लोगों के पास ग्लव्स नहीं है तब जाकर हमें समझ आई कि असल मामला क्या है असल में वो लोग जो कि ग्लव्स और मास्क बेच रहे थे वो गार्ड के साथ मिले हुए थे ये बात तो हमें भी समझ आती है कि मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन ग्लव्स ग्लव्स की तो कोई तुकी नहीं बनती चलो भाई अमीर बंदा अफोर्ड कर सकता है ग्लव्स लेकिन गरीब बंदा बेचारा कहाँ पर जाए इसी बात पर हमारा टाकरा हो गया गार्ड के साथ ना उसने अंदर जो रूम में बैठी है ना चेक करने के लिए उसने भी चेक नहीं किया यार मास्क कोरोना के लिए मास्क है किसी ने ग्लव्स नहीं यहाँ पर तो कारोबार चमकते यार बेचारा गरीब लोग आते दस दस के आप ग्लव्स ये ना लास्ट में ये कहते हैं चलो, चलो यार पीएचए किसी पार्क में तो दस्तानों के बगैर तो वहाँ पे अलाउ करते हैं कौन सा नया पार्क आएगा इधर अजीब सी बात है यार गरीब लोग यहाँ पे लूट रहे हो आप लोग हम नहीं लूट रहे कोरोना के नाम से यहाँ पे कारोबार चलो मास्क ठीक है मास्क सबको वो पहनना चाहिए ग्लव्स किधर जा रहे वो हाथों से थोड़ी वो होता है यार आपके जो सीनियर हैं उनको बता दो यहाँ पे ग्लव का कोई सीन ही नहीं बेचारे काम ये क्या बात है आपकी जगह दूसरा ड्यूटी पे होना चाहिए ना और जो अंदर बैग चेक करनी है उसको चेक करना चाहिए कि इसके हाथ में ग्लव्स हैं कि नहीं यार ग्लव्स ये ना है कि ग्लव्स कहीं पे वो नहीं है यहाँ पहने के यार आप मास्क के अलावा किसी कॉलोनी को बेशक आपका हक है मास्क के अलावा ये ग्लव्स कहाँ से आ गए मैं ये समझना लाहौर के मैं इतने बड़े मॉल के दुकान में कोई ग्लव नहीं करता ये गलत है ना देखो ये कारोबार चमका रहे कोई बीस का वो ग्लव्स दे रहे कोई दस का दे रहे इस पर कुछ नहीं होता ना यार बेचारा सारे गरीब थोड़े होने के लिए इधर आते हैं बिल्कुल आप आपकी गलती नहीं मैं ये अगर आपके सीनियर ने कहा ना सीनियर को बता दो हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाप्त फरमाएं आगे की कहानी हम लोग आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबर सबर सबर